Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Daon, soy de Corea del Sur, subo los videos sobre la cultura coreana en YouTube. Ya es marzo del año 2021, siempre que cambie el año me recuerda el momento justo antes de entrar en la universidad. ¿Por qué? en Corea. El primer semestre empieza en marzo y eso da lugar a las ceremonias de entrada y las ceremonias de graduación en febrero. Estaba súper nerviosa esperando el resultado de, aprobación de la universidad y cuando supe que fui aprobada lloré mucho con mi familia porque estábamos tan felices. Como este recuerdo es tan intenso que todavía puedo recordarla cuando llega febrero. Así que hoy hablaré sobre la educación de Corea en este video y si quieres saber más sobre la cultura coreana será más fácil después de escuchar esta historia. ¿Cómo es el entorno donde estudian los estudiantes coreanos? No quiero contar la parte negativa hoy, hablaré simplemente de cómo era mi experiencia como una estudiante coreana. Tengo muchas cosas que quiero decir sobre la educación coreana, pero hoy voy a hablar solamente de mi experiencia personal. Pues lo primero que necesitas saber es que para los coreanos es muy muy importante la educación, o sea, estamos tan obsesionados con estudiar la generación de mis abuelos no podía tener oportunidad de educarse debido a la guerra de Corea y la pobreza extrema. Sobrevivir era la prioridad para la mayoría de ellos. Los que habían podido ir a la escuela y a la universidad habían sido solo unos pocos ricos y naturalmente ellos podían tener una mejor vida que los que no tenían la oportunidad de aprender. Así que el pensamiento de tener que estudiar se ha transmitido desde esa época. Luego la generación de mis padres vivió en el periodo en el que estaba creciendo rápidamente la economía coreana, por eso pudieron conseguir un buen trabajo y enriquecerse en caso de estudiar mucho y graduarse en la universidad. Como Corea es un país muy pequeño y no teníamos ningún recurso natural como petróleo, lo que encontraron importante fueron los recursos humanos. Las empresas intentaban emplear a las personas que tenían título de graduación, título universitario prestigioso. Además, en aquel entonces se podía ganar mucho dinero y vivir una vida exitosa si tenía un trabajo profesional como doctor, fiscal, juez, abogado, etcétera, etcétera. Esos fueron los trabajos soñados en ese momento. Ahora la situación ha cambiado mucho, pero el ambiente social no ha cambiado tanto. Por eso nosotros, como yo, básicamente hemos crecido en la atmósfera social que dice que vamos a vivir una vida exitosa si estudiamos mucho. De verdad, no te puedes imaginar cuánta, presión tienen los estudiantes coreanos creciendo en Corea. Afortunadamente, en mi caso, mis padres pensaban que no sería bueno para sus hijos tener demasiado estrés eh, por el estudio. Por ello, yo crecí con más libertad si comparamos con otros chicos, con otros estudiantes. Gracias a mis padres, recuerdo que no tenía ningún estrés por estudiar y tenía mucho tiempo libre hasta tener 11 años. Pero en muchos casos los padres piensan que debe empezar a estudiar su hijo desde que sea un niño. Suelen hacerse estudiar desde jardín de infancia. Además, suelen inscribirle a, en un jardín de infancia donde se habla inglés y trabajan los nativos, profesores nativos. Allí los niños de 4 o 5 años aprenden inglés y luego les inscriben en varias academias cuando sus hijos van a la escuela primaria. Las academias tienen los autobuses de enlace y llevan los niños de casa a la academia, de la academia a casa. Así los niños pasan un día moviéndose de un lado para otro y hacen las tareas después de volver a casa. Entonces, ¿Cuándo pueden jugar con sus amigos? No sé, ¿podría jugar con amigos un niño que no va a la academia? Creo que no. Como casi todos los niños van a la academia, no pueden pasar tiempo con amigos después de terminar las clases de la escuela si no se inscriben en la misma academia. Yo también tuve una experiencia de pedirles a mis padres que me inscribieran en la academia porque Casi todos mis amigos, menos yo, iban allí y yo también quería estar junto a ellos. Además, empecé a tener el estrés de tener que ir a una buena secundaria desde último año de primaria porque mis padres me lo decían repetidamente. La buena secundaria significa la escuela donde hay muchos estudiantes que tienen buenas notas y para entrar allí yo también tenía que estudiar mucho y tener una nota buena, nota alta en el examen de ingreso de la secundaria. Y después de entrar a la secundaria empecé a tener otra presión de deber ir a un buen bachillerato. Y buen bachillerato, allí los estudiantes que estudian mucho e incluso algunos padres se mudan cerca de los buenos bachilleratos para que vayan allí sus hijos. Este estrés de estudiar empeora después de ir al bachillerato porque casi todos, casi todos quieren ir a una universidad de renombre y todo este proceso es para la universidad. Más precisamente es para el examen de ingreso de universidad que se llama Sunan en coreano. Entonces, os explicaré cómo es la vida diaria con más detalle, cómo hace bastante tiempo que gradué mi bachillerato, la realidad ahora puede ser un poco diferente y también depende de cada escuela. Iba a la escuela desde las 8 de la mañana y todos los estudiantes debían estudiar inglés de 8 a 9. Las clases empezaban a las 9 y seguían hasta las 12. Luego era de hora de almuerzo, desde 12 hasta 1 por una hora. Volvían a empezar las clases a la 1 y al terminar a las 4 limpiaban las aulas por más o menos 30 minutos y volvíamos a las clases extras hasta las 6 y luego cenábamos por una hora hasta las 7. Lo ofrecen la escuela. Después hay yagan Yayurafsep, llamamos Yaya, que significa el estudio autónomo nocturno de 7 a 10 de la noche. Este proceso es muy común en la mayoría de los de los bachilleratos, excepto en las escuelas de arte o de tecnología, ya Gandalf no es una, no es una clase, es una hora de, estudiar y en aquel entonces era obligatorio a menos que el estudiante estuviera especializando un, en, en, arte o deporte o tecnología. Los profesores vigilaban a los estudiantes para que estudiaran y si no estudiaban o no se concentraban bien, se les regañaba o se les castigaba. Entonces, los estudiantes coreanos del bachillerato pasan desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche al día. ¿Irían a casa al terminar todo y se dormirían? No, hay que ir a la academia. En mi caso, la clase de la academia terminaba a las 12, a la 1 de la noche, así que siempre el profesor me llevaba a casa en coche porque no había un autobús de allí a mi casa a esa hora, ya que terminábamos demasiado tarde. Y en los días que no fui a la academia, fui a Tuksosil, que es un lugar donde estudiar silenciosamente y allí tienen muchas mesas individuales Además tienen el autobús de enlace también que pasa por cada barrio. Por eso podía ir a casa usándolo a la una de la noche después de estudiar ahí. Entonces podrían tener tiempo los estudiantes coreanos para disfrutar sus hobbies. No, viven ellos solamente estudiando. Sí, es la realidad. Todas las cosas que deben tener en la vida como ser humano se posponen para después de entrar en la universidad. Si quieres aprender un tipo de deporte o un instrumento, te dicen hazlo después de entrar en la universidad. Y si quieres salir con alguien, te dicen lo mismo. Dicen que puedes hacer todo lo que quieras cuando entras en la universidad. Además, los profesores siempre dicen como si la vida se fuera a arruinar si no voy a una universidad que esté situada en Seúl y dicen que mi vida va a ser dura si voy a una universidad mala según su estándar. Por lo tanto, los estudiantes llegan a pensar que ser aceptado por una universidad de alto nivel es su objetivo de vida. Así que ellos siempre se ponen nerviosos y están demasiado estresados. Suelen pelear con amigos o suelen llorar cuando no sale bien el resultado de un examen y los profes comparten las notas con todos los compañeros para que sepan el rango de todos y así sientan la rivalidad entre amigos. Todos llegan a saber mi nota si hice mejor o peor. ¿Por qué? ¿Por qué los coreanos tienen que estresarse durante más de 10 años de educación? La tasa de acceso a la universidad es la razón fundamental. 70% de los estudiantes van a la universidad. La mayoría de los coreanos piensan que es necesario ir a la universidad para hacer lo que quieren en el futuro y consideran que los chicos que no quieren ir a la universidad son muy raros y estúpidos. Además, lo más importante es el título universitario y no importa qué departamento elijas, lo que sea, el nivel de la universidad es más importante. Y después de pasar tres años terribles, One eternity later. el tercer jueves de noviembre tomarán el examen SUNU por fin. <laughs> El resultado de este examen decide si va a poder ir a la universidad o no. Recuerdo que me sentí muy rara saliendo del lugar del examen al terminarlo. Había pensado que mi vida entera había sido para este examen y eso terminó solo en un día. Había creído que sería muy feliz después de terminar todo, pero no era. Pensé, ¿cómo va a ser mi vida entonces? Al mismo tiempo, porque nunca pensaba sobre mi vida después del Sunan porque siempre que intenté pensarlo, todos los profesores, mis padres, me decían que lo pensara después de ser aprobada y que me concentrara solo en estudiar ahora mismo. Pero lo que me extraba es que la gente de repente me preguntó a qué quería dedicarme o qué habilidad tenía y no pude responder porque solo había pensado en ir a la universidad me habían dicho que lo pensara después de la entrada y no me dejaban que pensara sobre la, vida, sobre mí. No me daban la oportunidad y el tiempo de hacer lo que quisiera. Desde este punto de vista, creo que el sistema educativo en Corea es demasiado duro para los estudiantes coreanos. Por supuesto, puede ser haya ventajas de esta dura educación, pero Qué cruel es que no puedan gozar otras cosas excepto estudiar durante más de 10 años. Y es posible ser una persona que crea su vida independiente al pasar 20 años solo estudiando durante el largo tiempo, largo periodo de tiempo que dura la escuela. Estaba tan confundida cuando llegué a entrar en la universidad viviendo 19 años con ese pensamiento que mi prioridad era universidad, no importaba en qué fuera buena, porque me esforcé mucho para probar, pero la especialidad de la carrera que había elegido no era lo mío. No sabía nada de mí y tampoco sabía qué tendría que hacer. Creo que habría muchas personas como yo que habían sufrido o estarían sufriendo por esto. El objetivo de la educación no es solo dar el conocimiento, sino ayudar a que piensen los estudiantes cómo vivir la vida en la sociedad. Pero la educación actual en Corea no está sirviendo para nada de eso, para que la educación de Corea no haga a los estudiantes demasiado miserables. Creo que lo más necesario es cambiar el conocimiento de que todos los coreanos deben ir a la universidad. Espero que se enseñe en la escuela que las universidades son solo para aprender las ciencias que no necesita frustrarse aunque no vaya a la universidad, que hay varias maneras de vivir la vida y que la prioridad es encontrar lo que le gusta y lo que hace bien. Y espero que cambie la percepción social y no exista prejuicio sobre las personas que no van a la universidad. Entonces, voy a concluir el video de hoy esperando que los estudiantes coreanos del futuro tengan una juventud más feliz que la mía. <laughs> Hoy hablé sobre mi experiencia de cómo era vivir como una estudiante coreana y tengo curiosidad por saber cómo era el tuyo y cómo piensan ustedes. Déjame comentarios y si eres estudiante en algún país, cual sea, Espero sinceramente que tengan muy buenos recuerdos de la escuela. No olvides suscribirte si te gusta este video y nos vemos en el próximo video. Adiós, chao.